Je te présente Marco. Ok C'est lui qui va t'accompagner. C'est tout droit. Ouais. Il va te la caisse là. Je veux pas que. Oh, tu, tu restes plus, mec, hein. il n'y a pas de stress. Hein. Ah eh Música passe les les Sur le bas-côté Tu t'arrêtes Ils sont derrière nous, ils sont derrière nous Roule, roule pas le choix. balancer le sac, freine Braque-toi ici

Il y avait les keufs, ils étaient derrière nous. Ils sont venus, ton pote, il a dû jeter la valise. Qu'est-ce que tu crois, toi Mais Gilles, t'es malade. Mais José, calme-toi. Pas le choix, il y avait les flics derrière. Il pas le choix, il a raison. Vous pouvez pas faire autrement. Il était là. Ah, bouge, tomber.